اللاعورين وبتتكرر كتير جدا اللاعورين الاسلاميين وانا في رايي انه مش ممكن نفهم كارثه اللي حصلت في اليسار المصري وهي كارثه بكل المقاييس ان احنا نلاقي حزب الشيوعي المصري حزب التجمع المصري آه، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي آه، كلهم آه، بيمجدوا البيادة وكلهم مع العسكر وكلهم مع الشرطة لمجرد عدائهم السلطة عداء ايديولوجي آه، آه، صرف ضد الاخوان المسلمين وضد اي حركه اسلاميه بيخليهم افضل ليهم في الجيش والعسكر وقياده العسكر عن الاسلام. لا احنا بالنسبه لنا عدونا الاساسي هو حكم العسكر هو الاجهزه آه، الدوله الراسماليه الموجوده احنا ما بنقفش مع الاخوان المسلمين واللي بيدعي ان احنا وقفنا مع الاخوان المسلمين آه، كان نايم السنه اللي فاتت كلها في سنه آه، مرسي احنا كنا في مقدمه الصفوف في معارضه حكم الاخوان المسلمين طول السنه دي بما فيها 30 آه، يونيو واي حد ما يعرفش ده ممكن يروح للسايت بتاعنا ويشوف بالتفصيل مواقفنا من الاخوان المسلمين كانت ايه شعار ان هو ما اعرفش ليه في شويه ناس بتفضل لازقه حاجات غريبه شعار انه احيانا مع الاسلاميين دائما ضد الدوله معناه هو بالظبط اللي بيحصل دلوقتي معناه انه معناه لا الشعار ده من 96 آه، آه، حابب اقول لك يعني, يعني، آه، وبيرجعوا دايما 96 وانتوا في سنه 96 انتوا 96 ايه يعني؟ اللي انا عايز اقوله انه لانه اليسار متبني فكره انه الحركه الاسلاميه حركه فاشيه وبالتالي هي اخطر على المجتمع المصري من حتى حكم العسكر فبيفضل انه يتحالف مع آه، العسكر في تصفيه الاخوان المسلمين ده مرض اسمه ستالينيه. حاجه آه، مرض حب البيت مرض حب البيت سنة 65 الحزب الشيوعي المصري حل نفسه ودخل الاتحاد الاشتراكي مع عبد الناصر ماشي؟ ليه؟ لأنه بيموت في البيات عشق حقيقي في البيات عنده اولا ذعر من اي حاجه اسمها اسلام سياسي وعنده عشق رهيب لل هو ايه الفرق بين الاسلاميين والعرب؟ يا استاذ يا استاذ ما ينفعش يبقى جدال مش جدال احنا هو انا بقول سؤالك وهو بيرد دلوقتي خلاص آه الاسلاميين في الحكم زيهم زي العسكر واحنا واجهناهم مع بعض وقلنا انه التحالف القائم ما بين العسكر والاخوان لا يجب ان يسقط بره الحكم ما تقوليش انه اللي معاه الدبابات والدوله وكل الاجهزه الطمعيه الممكنه والسجون والكرابيج والكهرباء والتعذيب زي اللي في المعارضه ابدا اللي يشبه بين ده وده يبقى مجنون لانه لانه معناه اني دايما دايما هقف مع العسكر الاخوان حركه رجعيه بشعه والتحريض الطائفي اللي عملوه ما شفناهوش قبل كده وحرق الكنائس من المسلمين بقى اغلبه مش الاخوان اغلبه الجماعه الاسلاميه شيء بشع واحنا لا يمكن ابدا نتحالف مع ناس آه، آه، آه، زي دي لا يمكن ابدا نتحالف مع قوه زي دي بس هل ده يعني ان احنا نقبل انهم يتقتلوا زي الدبان في الشوارع انهم يتحرقوا ده منطق فعلا غريب للاسف في قوى يساريه مع انهم يتحرقوا بالجاز مع فض آه، آه، آه، رابعه بالقوه ده حتى في يساريين كانوا بيقولوا كان لازم نشارك في قتل الاخوان المسلمين لا احنا مش من النوع ده من, من اليسار وبنتبرى تماما من النوع ده من من اليسار دي نقطه هل يجب ان ان احنا نبقى في معسكر من المعسكرين؟ السؤال اللي هو طيب ما انا لو عايز دلوقتي اواجه العسكر الوحاد اللي بيواجهوا العسكر الاخوان آه بس انا ما اقدرش اشتغل مع الاخوان. ليه ما عندناش ثقه في امكانيه وجود بديل ثالث؟ ليه ما عندناش ثقه في الاستقلال؟ مشكله اليسار التاريخيه انه ما بيعرفش يبقى مستقل، لازم يتزايد حد. آه احنا دلوقتي عندنا فرصه وعندنا خبره من الثوره المصريه ان احنا ينفع نبني بديل مستقل بحيث انه اللي نازل الشارع ما يضطرش يا اما يبقى مع الاخوان آه، يا اما يقعد في البيت ويقبض يا اما يبقى مع مع العصر لازم نبني البديل الثالث مش نقعد نقول طب ما يمكن لازم ننزل مع الاخوان لان هم لو حد في الشارع او يمكن ما, ينفعش ننزل المعركه دي خالص نجيب ما بين الاثنين دول ونسكت لا ننزل نبني بديل, بديل ثالث هم اوهمونا ان المعركه كلها ما بين الاتجاه الاسلامي من ناحيه والحاجه الغريبه اللي بيسموها الاتجاه المدني آه، من الناحيه الثانيه. المعركه مش حوالين ده على الاطلاق. المعركه بقى في واقع الامر عايزين تعرفوا المعركه حوالين الطبقه الطبقه اللي بتملك مصر وقت مبارك هي الطبقه اللي بتملك مصر النهارده وقت السيسي عبرا بمرسي آه، آه، لم تتغير ولغايه ما الطبقه دي يتم وعشان بس الاتهامات بتاعت احنا مع العنف ومع الارهاب لا احنا ضد الارهاب وضد العنف واساليبنا هي الاضراب التظاهر آه، الاعتصام وكل الاساليب السلميه الطبقه العامله بتستخدمها احنا ضد الارهاب بكل اشكاله وضد العمل المسلح بكل اشكاله لانه ده ما بيقويش غير الجيش في الاخر يعني مش هروح امسك بندقيه واقتل عسكري هينزل بسرب دبابات يشيل القريه اللي انا منها بكل اللي فيها مش مش مش وسيله لحل آه، اي حاجه احنا عايزين نوصل لليوم هنعرف ان الثوره دي نجحت يوم ما يبقى الامن كبار رجال الاعمال في مصر وكبار الجنرالات اللي بيتحكموا في املاك طائله آه، آه، في مصر ومش عايزين لا نعدم الناس دي ولا حاجه هنديهم الحد الادنى للاكل اللي ببلاوي عنده اشتغل اشتغل اول مره في الادنى ويعرفوا يعني ايه الحد الادنى وبيتكلموا آه، عنه ده نوع التغيير اللي احنا عايزين نوصل له في موضوع الديمقراطيه اخر نقطه في موضوع الديمقراطيه والميادين من ناحيه والطبقه عامله من ناحيه لا انا مش شايف ان احنا في لحظه ان الموجه الرابعه دي هتبقى مركزه آه، بس في الحركه العماليه تاريخ المصري الثوره المصريه بيقول ان الحاجتين طول الوقت آه، مع بعض ما ينفعش محتاجين من ناحيه الحركه الديمقراطيه مطالبه بالحقوق الحركه اللي ضد الاستبداد الحركه اللي ضد كل القوانين الاستثنائيه اللي بتتحرك وفي نفس الوقت الحركه العماليه والجماهيريه تتحرك ويبقى زي ما زميل قال بنبني كسر آه، آه، ما بينهم يربط ما بينهم وعشان نبني الكسر ده لازم نبني تنظيم التنظيم السوي اخر نقطه عايز اقولها حوالين موضوع الرمزيه اتكلمت شويه في الكلام عن رمزيه المكان التحرير التحرير ازاي تحول عبر المراحل المختلفه للثوره وازاي استعاده التحرير هي هدف يعني هدف في قلب الاهداف لازم استعاده التحرير بالكامل للثوره المصريه. افكركم بس انه قد ايه ده يبدو دلوقتي صعب جدا. بس هو ضروره اساسيه كمان الزمان يعني يوم 25 يناير رمزيه الايام زمن 25 يناير اللي جاي هيبقى ايه؟ هيبقى ايه في مصر؟ هيبقى آه، هيبقى تدشين لموجة الرابعه للثوره المصريه والتحرير هيتملي بمئات الالاف بمطالب الثوره اللي ما اتحققتش ولا هيبقى عيد الشرطه؟ هنرفع هنلاقي الناس رافعه صور السيسي والمجرم بتاع الداخليه ولا هنلاقي الناس رفع صور الشهداء اللي ما خدوش اللي ما خدوش حقهم آه، لغايه دلوقتي هو ده السؤال المصيري آه، بالنسبه لنا في الشهور اللي جايه وبالنسبه للتوقيتات اه انا انا رايي انها مساله آه، شهور بس موافق زملاء ما ينفعش نتنبأ بالظبط بالتوقيتات بس الازمه الاقتصاديه آه، تشير اكتر انها شهور ومش مش سنين ما عندهمش حلول مش مقدمين اي حاجه على الاطلاق العكس العكس اعدائنا آه، منقسمين على بعضهم بيتخانقوا مع بعض رجال الاعمال بيتخانقوا مع الجيش الجيش بيتخانق مع الشرطه الاجهزه الامنيه بتتخانق مع بعضها آه، في تضارب وتخبط في في القرارات مش عارفين يتحركوا ما هماش بالقوه اللي يبدو عليه الاعلام اكبر من قوتهم الحقيقيه مضخم جامد جدا في قوته الحقيقيه اه بس كده اه بالنسبه لنقطه بس اخيره عشان الاتهامات اللي هتصير علينا يعني انه آه، احنا احنا بنتهم ان احنا عايزين نقسم البلد ونقسم الجيش ونقطع كل حاجه ونخلق فوضى في في البلد العكس احنا اكتر ناس عايزين وحده الجماهير المصريه وحده المسيحي والمسلم وحده الرجل والمراه وحدة السيناوي والصعيدي وكل المضطهدين في مصر آه، عايزين نوحد الجماهير المصرية اللي بيقسم الجماهير المصرية هو مع ده اللي عايزين يقسموا البلد دي بجد الناس اللي حاكمة البلد آه، آه، النهاردة بين واللي بيعملوه باسم محاربة الإرهاب وباسم كل ده اللي بيقول انه طبعا كارثي التحريض الطائفي بتاع الاخوان والكنائس المناظر البشع الكنائس كتير منها اثري الحرق بلا بلا اي يعني كان المسيحيين هم عملوا قلاب على على على على, على مش القوات المسلحه بس ما ننساش ان الدوله نفسها دوله طائفيه احنا عايشين في دوله طائفيه الدوله الناس اللي بتحكم الدوله طائفيين واستخدموا كارت الطائفيه وبيستخدموا كارت الطائفيه وهيستخدموا كارت الطائفيه في المستقبل السيسي عايز يقسم مصر آه، مش احنا آه. لانه ده اتهام بيكرر مش بس للاخوان لاي حد لما يسمى الطابور الخامس طابور العيش كله اي حد يعني اي حد بيتكلم يقول لك عايز يقسم البلد وعايز يعمل فوضى وعايز مش عارف ايه لا عايزين نقسم البلد ولا عايزين فوضى احنا عايزين نسترجع ثورتنا ده كل اللي احنا عايزين نعمله شكرا شكرا